तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा पाइथन के अंदर हालांकि पाइथन के ऊपर प्राइम नंबर के लिए मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं आज की वीडियो भी लगभग वैसी ही है तो यहाँ पर प्राइम फाइंड करना है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है जिसमें हम ये फाइंड करें कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है तो बस यही करना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे यूजर से इनपुट लेंगे तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया a a is equal to input int input enter a number ये आपको टाइप कर देना जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ देख लीजिए ध्यान से ये आप टाइप कर दीजिए लॉजिक आप कोई भी लगा सकते हैं ठीक है जो लॉजिक आपको फिट बैठता है वो लॉजिक इस्तेमाल कीजिए आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है हर नंबर तो खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है लेकिन और किसी से डिवाइड ना हो तभी प्राइम है ये ध्यान रखिएगा तो यहां पर कंडीशन क्या दूंगा मैं यहां पे इफ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा तो लिखूंगा इफ ए ए में रखी हुई वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे दो से ठीक है दो से अगर छोटी है तब तो प्राइम हो ही नहीं सकती वन तो कभी प्राइम नहीं हो सकता सीधी सी बात है आपको भी ये बात पता ही होगी तो अब यहां पर ये नॉट प्राइम लिख देंगे हम ठीक है अभी आपको यह पता है कि ईद के बाद एक एल्स भी आता है ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे यहां पर लगाएंगे एक एल्स ठीक है और इसमें लूप लगाएंगे क्योंकि यूजर तो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है प्राइम के लिए ठीक है तो यहां पर फॉर लूप लगा लेते हैं फॉर आई इन रेंज करके लगा लेंगे रेंज क्या करता है एक माइनस करके देता है ये कई हर वीडियो में लगभग बताता हूं मैं और यहां पे क्या करना है स्टार्ट करना है दो से और ए तक जाना है यानी कि जो यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू जाके किस में स्टोर हो जाएगी ए में ठीक है तो बड़ी सिंपल सी बात है आसानी से हो जाएगा अब यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन फिर वापस से देनी है इफ ए को मॉड्यूलस करवाएंगे यानी डिवाइड करवाएंगे और डिवाइड करवाने के बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या बताता है रिमाइंडर बताता है तो इसको आई से डिवाइड करवाएंगे ठीक है और आई की वैल्यू चेंज हो रही है ध्यान दीजिएगा आई की वैल्यू पहले क्या होगी पहले टू होगी फिर थ्री होगी फिर फोर होगी ए माइनस वन तक रहेगी ए माइनस वन कैसे रहेगी क्योंकि रेंज एक माइनस करके देता है जिसकी वजह से ये वैल्यू ए माइनस वन तक ही रहने वाली है ठीक है तो ये सब चीजें अगर क्लियर है तो फिर आगे प्रिंट करवा दीजिए इसको क्या प्रिंट करवाएंगे डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है नॉट प्राइम ठीक है सीधा सीधा लिखिएगा नॉट प्राइम ठीक है तो ये हो गया अब यहां पर एंटर करके नीचे आइए अब जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर अब क्या लगाना है आपको यहां पर फॉर के बाद नीचे आइएगा तो यहां एल्स लगाना है ठीक है तो यहां एल्स लगा दिया और एल्स में क्या करेंगे एल्स में आप फिर प्रिंट करवा देंगे क्या प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाएंगे प्राइम नंबर अगर इन सारे कंडीशंस में से अलग कोई कंडीशन बन जाती है यानी वो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो तो ऐसे में क्या होगा वो प्राइम होगा अब इसको जरूरत है सेव करने की ठीक है तो इसको सेव भी कर लेंगे हम और यहां पर एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाएंगे सॉरी ब्रेक ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे ब्रेक एक कीवर्ड है जिससे हम लूप के बाहर आते हैं तो ये जो कीवर्ड है वो फॉर लूप से बाहर आने के लिए यहां पे लगाया गया है ब्रेक कीवर्ड ठीक है तो ये हो गया अब क्या करना है आपको अब सिंपली इस प्रोग्राम को सेव करना है पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन पीवाई होती है किसी भी नाम से सेव कर दीजिए जिससे चाहे उससे और यहां पर इस प्रोग्राम को चला दिया अब यहां पर कोई नंबर जैसे टू एंटर करते हैं टू सिर्फ टू तो देखिए टू प्राइम है या नहीं है तो यहां सीधा-सीधा दिखा रहा है कि टू प्राइम नंबर है क्लियर अब देखिए सेकंड जो हम देखेंगे इसको फिर रन करवाते हैं चलाते हैं रन करवाते हैं पाइथन एक इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बात आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर अब की बारी मैं 34 एंटर करता हूं तो 34 क्या है 34 नॉट प्राइम है ठीक है चलिए एक बार और देखते हैं यहाँ पे 79 एंटर करके एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे अब मैं डालूंगा 79 तो 79 तो प्राइम ही है आपको पता ही है तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर आ रहा है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हमने प्रोग्राम बना लिया है और अगर इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं देख सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो thank you for watching this video